እኔ ፌስቡክ መጻፊያ የለኝም። በስውርም እመወረውረው ኃይለ ቃል የለኝም። የእኔ መድረኬ ቤተ ክርስቲያኔ ነች። ይድረስ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በመስቀል አደባባዩ በስሙ በተጠራው ሌላው ልዩ ልዩ እምነት ያለው እኔም አለኝ ብሎ ያንተም የጋራ ነው ብሎ ማስተሳሰቡ ተደባደቡ ከማለት ያነሳ አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ናት ዛሬም እያሉ ደጋግመው ሲናገር ሞገስ አለው፣ ደስ ይላል። ግን ሀገርነቷን የሚገልጠው ቃል ብቻ ሳይሆን ተግባር ነውና እነሆ ከሚያጋጭ ስራ ያድኑ። ሰይፍ መምዘዝን ሾተል መያዝን አይደለም ያስተማረን። ይህ የሌሎቹ ድርሻ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሌላ ሀገር የላትም። ሀገሯ ኢትዮጵያ ብቻ ነው። በልዩ ልዩ መንገድ አላዋጣው ያለ ሁሉ በሃይማኖት ስበብ በሃይማኖት መንገድ በዚህ ብንሞክር አገሪቱም ትወድቃለች፣ ሌላውም እንዳልነበረ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ እስካለው ድረስ ምክንያት ፈጥረን አገር አናፈርስም። ምክንያት ፈጥረን እሳት አናቀጣጥልም። ደግሜ ነው የምለው፣ ምክንያት ፈጥረን ንብረት አናወድምም። የትኛውም ሃይማኖት እኮ የሃይማኖቱን ስርዓት የሚፈጽመው ተከልሎ በተሰጠው ቦታ በዚህ መንገድ የተጋጨ ክርስቲያን የተጋጨ ሙስሊም የለም። በዘመናት መንግስት መሬት ጠበበው ይሆን? ይታያችሁ፣ ጎንደር ነው ግጭት የተነሳው። ታዲያ ሌላው ሀገር እሳት ማቃጠልን ምን አመጣው? ባልተጠና መንገድ እስከ ቤተ መንግስቱ ነው የጋበዙ። እስከ ቤተ መንግስቱ ቤተ መንግስቱ የሁሉም ነው፣ ግን የአምልኮት ቦታ አይደለም። መከራ አለባችሁ ተብሎ ተነግሮናልና ስለ መከራው ምንም ማለት አይደለም። ከዚህም የባሰ ይኖራል፣ ይመጣል። እግዚአብሔር አያምጣው እንጂ። ትናንትና ነቢያችሁ ያሉትን ቃል እኔ ላስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሙስሊምን ገፍታ አታውቅም። ሀሁ ብላ ፊደል አስቆጥራ ለክብር ስታበቃ ካልሆነ በስተቀር ምንድን ነው መሞከር ያለ? የወደቀ ግንድ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ግንድ አንድ ቦታ ላይ ከወደቀ ጫካ አካባቢ መንደርማ አካባቢ ከሆነ የድሮ መጥረቢያ ይዞ ነው የሚሄደው እያንዳንዱ ባላገር። ስለዚህ ባለፈ ባገደመ ቁጥር ያንን ግንድ ሳይመታው ያልፍ ክንዱን ይሞክርበታል። አሁን እያየ ነው ያለ ነው። ያን ተነስቶ ቤተ ክርስቲያኗን፣ ተነስቶ ቤተ ክርስቲያኗን፣ ያም ተነስቶ ካህናቷን፣ ያም ተነስቶ ልጆቿን። ኢትዮጵያዊ ሰው ያን ያህል ይደባደባል? ሙቶስ ያን ያህል ይወቀራል? እንደው አንጀቱስ ይፈቅዳል? ህሊናውስ ይፈቅዳል? ሰው ሁኖ በመፈጠሩ ብቻ ክቡር ሰው ለመሆኑ የዚህ የሰሞኑን ችግር ማን አመጣው? ምን አመጣው? በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 የመጨረሻው ቁጥር ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። መከራ ሲመጣ አንበርግግ ፈተና ሲመጣ መከራን አንዳችን በአንዳችን አናሳብ፣ ሌላ ከለላ ጥላ አንፈልግ። ጥላችንም ከለላችንም እግዚአብሔር ነው። የእኛ ድርሻ በሃይማኖት መጽናት ነው፣ በምግባር መታነጽ ነው፣ በፍቅር በሰላም ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው። የእኛ ድርሻ በእምነት አንድ ሆኖ መቆም ነው፣ መበታተንን፣ መለያየትን፣ ጥላቻን ማውገዝ ነው። በአንድ ላይ ሆነን እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማንኛውንም ጸዋቶ መከራ ለመቀበል ራስን ማዘጋጀት እንጂ በሌላ መንገዱ ሰዎች በሚያደርጉት እንሂድ የሚለውን ማስተሳሰብ የትም አያደርስም። ሌላ ጦር መስበቅን፣ ሰይፍ መምዘዝን፣ ሾተል መያዝን አይደለም ያስተማረን። ይህ የሌሎቹ ድርሻ ነው። በመከራ ውስጥ ሁነን ስለ አገራችን እናስባለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሌላ አገር የላትም። ሀገሯ ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ሌላ ደራሽም የላትም። ሌላ አይዞባይም የላትም። ሌላ እርዳታ ሰጭም የላትም። ካሉ የሚያዳክሟት ውድቀቷን የሚያፋጥኑ በስበባ ስበቡ በእርዳታውም በልዩ ልዩ ነገር እየገቡ በስጦታዎች የእኛን ልጆች የሚነጥቁ በልዩ ልዩ መንገድ እኛኑ የሚቀንሱ የሚሸራርፉ የሚያጣሉ ካልሆነ በስተቀር ማንም የለንም። ይህንን ቁርጥ አድርገን እንወቀው። ያለን እግዚአብሔር ብቻ ነው። በደሙ የመሰረታት በመከራ እንድንጸና ያበረታን አይዟችሁም ያለን ዓለምን አሸንፎ እንድናሸንፍ ማሸነፊያውን ነገር ሁሉ ያስተማረን አምላካችን ብቻ ነው ያለ። በዚህ በሆነው ሳምንት እንኳ አይተናል። ባይሆን ጥሩ ነበር። በአገር ልጆች በአንድ አገር ልጆች ተዛዝኖ ተባብሮ መኖር ሲገባ እሳት አገባው፣ ሙግቱ፣ ዱላው፣ ስድቡ፣ ንትርኩ፣ ደም ማፍሰሱ፣ ንብረት ሀብት ማቃጠሉ ባይሞከር እሰየ መልካም ነበረ። ይሲሆን ግን አይዟችሁ የሚሉ ሰዎችን ከጎረቤትም መግለጫ የዋጡ ሰዎችን ለማን እንደደረሱ ሰምተናል። እኛ እንደውም ተወቃሽ ሁነን ያለን ምንም ባላወቅ ነው ባልሰራ ማን ጀምረው እንዴት ተጀመረ በምን ምክንያት የሚል እንኳን ሳይኖር እንዲሁ በድፍኑ እዚህ አካባቢ ክርስቲያኑ ከበዛ ክርስቲያኑ ሊሆን ይችላል በሚል አስተሳሰብ ብቻ ጥናት በጎደለው ባልተጠና ነገር ስም መሰጣጣቱን ይዞታል አለ። ያማ ሞኞች እንዳንሆን በሞኝ ክንድ ምድረን ባለ የዘንዶ ጉድጓድ ይለኩበት ነው። ሁከትን በሚወዱ ሰዎች ጭር ሲልም በማይወዱ ሰዎች ግፉ መከራው፣ ዋይታው፣ ሰቆቃው ከፍ ብሎ ድምፁ ሲሰማ በሚደሰቱ ሰዎች የሚቆሰቆሱ እንጨቶች ካሉ የሚነድም ነበልባል ካለ ነበልባሉ እንዲነድ አይደለም የኛ ድርሻ፣ እሳቱ እንዲቀጣጠል አይደለም የኛ ድርሻ። በፍቅር ማጥፋትን፣ በሰላም ማጥፋትን፣ በትዕግስት ማጥፋትን መማር ግዴታችን ይሆናል። በመከራ መጽናትም ማሳየት ግዴታችን ይሆናል። ለሃይማኖታችን አንገታችንን እንደምንሰጥ ራሳችንን ማዘጋጀትና በየቤተ ክርስቲያናችን አብያተ ክርስቲያናቱን፣ ገዳማቱን፣ ቅርሶቻችንን በመጠበቅ አለን ብለን መታየት ግድ ይለናል። ከዚህ ውጭ ግን እሳት ሲጭሩ አናቀጣጥለውም፣ ሰይፍ ሲመዙ ሰይፍ አንመዝም። አባቶቻችን አላስተማሩንምና በየዋህነት ብዙዎቻችሁ ባላስፈላጊ መንገድ እንዳትሄዱ እርግጠኛ ሁኜ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም አደራላችኋለሁ። ለምናደርገው ሁሉ ተናበን፣ ተነጋግረን፣ ተስማምተን፣ መክረን፣ ዘክረን መስዋዕትነትን ለመቀበል ግን እኛ አባቶቻችሁ ከፊት ቀድመን እናንተ ከኋላችን ተከትላችሁ እንደ አይነቱም ስራ መስራት ተገቢ ነው። አለበለዚያ ግን በልዩ ልዩ መንገድ አላዋጣው ያለ ሁሉ በሃይማኖት ስበብ በሃይማኖት መንገድ በዚህ ብንሞክር አገሪቱም ትወድቃለች፣ ሌላውም እንዳልነበረ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ እስካለው ድረስ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ስለ ሀገር የሚገደን ስለ ወገን የሚገደን የሀገር ፍቅር ያለን ነንና ሌሎችም እንዲኖራቸው ከማስተማር በስተቀር ምክንያት ፈጥረን አገር አናፈርስም። ምክንያት ፈጥረን እሳት አናቀጣጥልም። ደግሜ ነው የምለው፣ ምክንያት ፈጥረን ንብረት አናወድምም። የማንንም ንብረት ለመስራት፣ ለማነጽ፣ ለመገንባት፣ የተቸገረውን ለመርዳት እንደ ኢትዮጵያዊነት ታጥቀን ከመነሳቶች ክፉ ስራ ለመስራት አልተፈቀደልንም። ባልተፈቀደልን መስክ እንዳንሰማራ ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ አደራ ትላለች። ከዚህ ውጭ ለመሆኑ የዚህ የሰሞኑን ችግር ማን አመጣው? ምን አመጣው? ቆም ብለን ልናስብ ይገባናል። ቆም ብለን ልናስብ ይገባናል። እኔ በዘመኔ ሁሉ ሳውቅ ባለችኝ እድሜ እዚህ ጋር አንጋፋ አንጋፋ ታላላቅ አበው ሽማግሌዎች አሉና እነሱንም ብጠይቅ። የትኛውም ሃይማኖት እኮ የሃይማኖቱን ስርዓት የሚፈጽመው ተከልሎ በተሰጠው ቦታ ነው። የትኛውም ሃይማኖት ተከልሎ በተሰጠው ቦታ መብቱ ስለሆነ ኢትዮጵያዊነቱ የዜግነቱ መብት ስለሆነ ሊያከብር ነው። ማክበሪያውንም የሚያከብርበትንም መንግስት መስጠት የተለመደ ስርዓትም ህግም ነው። አሁን አሁን ግን አዲስ ህግ መጣ። እኔ በማውቀው እናንተም ንገሩኝ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የጥምቀት ማክበሪያ ቦታ አላት። የመስቀል ማክበሪያ አደባባይ አላት። ሌሎቹን በዓላቶቿን በዓለ ንግሷን የምታከብረው በቤተ ክርስቲያን አውደ ምረት ብቻ ነው። ሙስሊሙም እኔ ሳውቀው የሙስሊሙም በተለያየ በየመስጊዶቻቸው ሃይማኖታቸውን ይፈጽማሉ። በዓመታዊ በዓሎቻቸው ደግሞ ወይ ስታዲየም ውስጥ ወይ አንድ የተከለለ ቦታ ተሰጥቷቸው እዚያ ሲያከብሩ አውቃለሁ። በዚህ መንገድ የተጋጨ ክርስቲያን የተጋጨ ሙስሊም የለም በዘመናት እንደውም ተዛዝኖ ተረራርቶ እንኳን አደረሰህ እንኳን አደረሰህ በመባባል እንኖራለን። አይደለም ህዝቡ ጎረቤት ከጎረቤቱ ይቅርና የእኔ ቢጤው የሃይማኖት መሪዎች ከሙስሊም መሪዎች ጋር፣ የኦርቶዶክስ መሪዎች ከሙስሊሙ፣ የሙስሊሙ መሪዎች ከኦርቶዶክሳውያኑ ጋራ አንድ ላይ እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን። የነበርንበት ያለፍንበት ስርዓታችን ይህ ነው። ታዲያ ዛሬ በየሜዳው በዓል አክብሩ ብሎ ግጭትን ማን ፈጠረው? ለምንስ አስፈለገ? መንግስት መሬት ጠበበው ይሆን? የአፍጥር መንገድ ላይ እኔ ሳው አምናና ዘንድሮ ነው አይደል ሁለት ዓመቱ መሰለኝ። በዘመናት የአፍጥር ፕሮግራም በየመንገዱ ሰምታችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ፈጽሞ የለም። ይህንን የፈጠረው ማን ነው? እንደው በስመ መንግስት አልልም። ይድረስ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጎ ሰራው በማለት ቅን አስተሳሰብ አሰብኩ በማለት ጥሩ ነው። ስለ ቅንነቶ እናመሰግናለን። ለሃይማኖቶችም ክብር በመስጠት እናመሰግናለን ግን የማይጣሉትን በሚያጣላ አደባባይ ላይ በማገናኘት እንድንወዛገብ፣ እንድንደባደብ፣ እንድንለያይ ማድረጉ ጽናት የጎደለው ስርዓት ስለሆነ እንዲያርሙት በዚሁ አጋጣሚ በድፍረት ሳይሆን በትህትና ጠይቃል። ምክንያቱም ጥሩ ነው ለሃይማኖት ነፃነት መስጠቱ ሃይማኖትን ማክበሩ ከጀመሩበት ጀምሮ መልካም ነው። ግን እኮ በመስቀል አደባባይ ሙስሊም እንዲያፈጥር፣ በመስቀል አደባባይ ፕሮቴስታንት እንዲዘምር፣ በመስቀል አደባባዩ በስሙ በተጠራው ሌላው ልዩ ልዩ እምነት ያለው እኔም አለኝ ብሎ ያንተም የጋራ ነው ብሎ ማስተሳሰቡ ተደባደቡ ከማለት ያነሰ አይደለምና ሊያስቡበት ይገባል እንዳለ መስቀል አደባባይ ሲባል ደመራ የምትቆምባት ብቻ ናት ብሎ ማሰቡ ሞኝነት ይባላል። መስቀል አደባባይ ካህናቱ የቆሙበት፣ ዘማሪያኑ የሚዘምሩበት መስቀሉ የመጾር መስቀሉ ያለበት ሁሉ ያ አደባባይ በልብሰ ተክህኖ ደምቆ አሸብርቆ ነው የሚውለው። ስለዚህ የሚያጣላ የሚያጋጭ በዓል ማክበሪያ አንድ ሜዳ ላይ አክብሮ ከማለት ከሞላ ሜዳ ከተትረፈረፈ ሜዳ ሙስሊሙም እዚህ እንደ ልባ አክብር፣ ኦርቶዶክስም እዚህ እንደ ልባ አክብር፣ ፕሮቴስታንትም እንደዚህ እንደ ልባ አክብር፣ በጋራ ደግሞ ስለ ሀገራችሁ ፍቅር ይኖራችሁ፣ አገራችሁን አልሙ፣ በአንድነት በፍቅር ተረዳዱ ቢሉን መንግስቶም ያማረ የሰመረ ይሆናልና እባክዎት ያስቡበት እላለሁ። እኔ ፌስቡክ መጻፊያ የለኝም። በስውርም እመወረውረው ኃይለ ቃል የለኝም። የእኔ መድረኬ ቤተ ክርስቲያኔ ነች። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ብሶቷን፣ ድምጿን የምታሰማበት የራሷ መድረክ ነው። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ማንም ያልገለጸውን ደግመው ደጋግመው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ናት ዛሬም እያሉ ደጋግመው ሲናገር ሞገስ አለው፣ ደስ ይላል። ግን ሀገርነቷን የሚገልጠው ቃል ብቻ ሳይሆን ተግባር ነውና እነሆ ከሚያጋጭ ስራ ያድኑን። እርስ በርስ ከሚያለያይ ስራ ያድኑን፣ ይሰውሩን። ይበቃናል። አንድነቱ ነው የሚሻለን፣ ፍቅሩ ነው የሚሻለን። ይታያችሁ፣ ጎንደር ነው ግጭት የተነሳው። ታዲያ ሌላው ሀገር እሳት ማቃጠልን ምን አመጣው? ጎንደር ላይ ከሆነ ጎንደር ላይ ማነው ጸቡን የጀመረ ችግሩን ያመጣው ብሎ መርምሮ እንደ መንግስት ወንጀለኛውን ለህግ ማቅረብና በህግ መቅጣት ሲገባ እዚያ ከተነካ እዚህም መንካት አለብኝ የሚለው አስተሳሰብ ዛሬም ክቡርነቶ ልዩ መመሪያ ሰጥተው ኢትዮጵያውያን የለመድነውም የኖርነውም እስካሁን ድረስ እስላም ክርስቲያን በሚለው መልኩ ልዩነት ሳይኖረን በአንድ ጣራ ስር እየኖርን ምግባችን ብቻ ተለያይቶ የክርስቲያን ምግብ በአንጻሩ የሙስሊም ምግብ ተብሎ በድስቱ እንለያይ በምግቡ እንለያይ ካልሆነ በስተቀር በማህበራዊ ኑሮ ተለያይተን አናውቅም። ታዲያ ይህንን ምን አመጣው? እንደ ምክንያት የሆነው አሁን አፍጥርን ነው። እኛ የማንንም ስርዓት አንቃወምም፣ የማንንም መብት አንቃወምም። እያልን ያለነው እባካችሁ መብታችንን አትቃውሞ አትንኩብን። የየራሳችን ሜዳ ስጡንና በራሳችን ክልል እንከለል። በራሳችን ሜዳ እግዚአብሔርን እናመስግን። በማህበራዊ ኑሯችን ደግሞ ያለ ክልል በሀገርነት፣ በኢትዮጵያዊነት፣ በዜግነታችን በጋራ አገር እናልማ ነው እያልን ያለ ነው። ግን ክቡርነታቸው ከበጎ አስተሳሰብ ድፍረት ባይሆንብኝ ባልተጠና መንገድ እስከ ቤተ መንግስት ነው የጋበዙ እስከ ቤተ መንግስቱ። ቤተ መንግስቱ የሁሉም ነው፣ ግን የአምልኮት ቦታ አይደለም። ልብ አድርጉ። ቤተ መንግስቱ የሁሉም ነው፣ ግን የአምልኮት ቦታ አይደለም። አምልኮት በየተሰጠን ቦታ ኦርቶዶክሱ በቤተ ክርስቲያኑ፣ ሙስሊሙ በመስጊዱ፣ ፕሮቴስታንቱ በእነሱ አጠራር በቸርቹ ጣዖት የሚያመልክም ካለ ደግሞ በሌላው በሚያመልክበት ቦታ በወንዝም ይሁን በመሳሰሉት በጓዳውም ያለው በጓዳው። ከዚያ ውጭ ግን ቤተ መንግስቱ የጋራ ነው። ስለ ሀገር የሚመከርበት፣ ስለ ሀገር የሚዘከርበት፣ የሀገር አዋጅ የሚታወጭበት የሀገር ፍቅር የሚመሰረትበት፣ ሰላም የሚባልበት ነው። በቤተ መንግስቱ ዙሪያም ደግሞ ከሆነም አድባራቱ ነበር ያሉት፣ ገዳማቱም ነበረ ያሉት እዚያ ውስጥ ስለዚህ ግጭት ከሚያመጣ ነገር መንግስትም እንደ መንግስትነቱ ሊያስብ ይገባል። በኋላ ከመሯሯጥ መከራ ከማየት ከወቀሳም ከከሰሳም ከመሳሰሉት ነገሮች ነፃ ለመሆን መንግስት ሃይማኖቶችን የሚጠብቅበት ግንቡ ማይከሉ ማንም የማያፈርሰው የአምልኮት ቦታ ሰጥቶ ከዚህ ውጭ የትም እንዳትሄዱ፣ ከዚህ ድንበር ያለፈ ወንጀለኛ ነው ብሎ ቢያውጅ እርግጠኛ ነኝ ሰላም አለን፣ በሰላም ኑሮናል፣ ወደፊትም በሰላም እንኖራለን። ስለዚህ እኛ በዓለም ሳለን መከራ አለባችሁ ተብሎ ተነግሮናልና ስለ መከራው ምንም ማለት አይደለም። ከዚህም የባሰ ይኖራል፣ ይመጣል። እግዚአብሔር አያምጣው እንጂ ብዙዎችንም አይተናል፣ ሰምተናል ግን ምን አለ? በቀላል መንገድ ልንኖር ሲገባን ለምን ጥላቻ የሚያመጣ ነገር ውስጥ እንገባለን? ይህንን እላለሁ። ከዚህ ውጭ የዋሁ ምዕመን ዝም ብሎ በስሜት ተሳዳቢነት የክርስቲያናዊ ጠባይ ነው። ስድብ የኛ አይደለም። ሲሳደቡ አይተን እንሳደብ የሚለውን ተራ ነገር ተጸየፉት። ድንጋይ ሲወረውሩ አይተን ደንጃን ወርውር የሚለውን ተራ ነገር ተጸየፉት። ሲያቃጥሉ አይተን እናቃጥል የሚለውን ተራ ነገር ተጸየፉት። እኛ ህጋውያንን በህግ መብታችን እናስጠብቃለን። ለህግ ማንኛውንም ነገር እናቀርባለን። ቤተ ክርስቲያናችንን እራሳችንም ዘብ ሆነን መጠበቅ ግዴታችን ነው። መንግስትም እንደ መንግስትነቱ መጠበቅ ደግሞ ሌላው ትልቁ ድርሻው ነው። አስታውሳለሁ፣ እዚህም ሰሞኑን በዓል ተከብሯል። ካልጠፋ ቦታ ሁልጊዜ ወደ መስቀል አደባባዩ ጠጋ ጠጋ ጠጋ ማለቱ አለ። አልጠፋም እኮ ብዙ ቦታ ብዙ መንገድ አለ። ግን እንግዲህ ጸብ ያማረው ምክንያት አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። መንግስት ግን የክልላችን መንግስት ራሱ ቋሚ ጠበቃ ሆኖ የለም እናንተ በዚህ አክብሩ፣ ይሄ የእናንተ አይደለም በማለት ራሱ ቋሚ አስተናጋጅ ሆኖ የጸጥታ ክፍሉ በመቆሙ የእኛም ልጆች እዚያው ላይ በመቆማቸው ኮሽ ሳይል እንደ ባህር ዳር አልፈናል። የሌላው ችግር የእኛ ችግር አይደለም ማለት አይደለም። ግን ይህ ሁሉ ንቃት ያስፈልጋል፣ ትጋት ያስፈልጋል፣ ጥላቻን መጸየፍ ያስፈልጋል። መከራን መቀበል እንጂ መከራ በሰዎች ላይ መጣል ደግሞ የእኛ ድርሻ አይደለም። ምንድን ነው ትርጉም? መስጊድ ተቃጠለ ሲባል እንሰማለን። የእኛ ክርስቲያኖች የሚያቃጥሉ ከሆነ ሕጋዊነት ነው። በሌላ እኛ ላይ የምንጠላውን ሌላ ላይ አናደርግም። ግን ይህንን የሚያደርግ ምናልባት አትራፊ ፖለቲከኛ ካልሆነ በስተቀር እውነተኛ የተዋህዶ ልጅ ይህንን አደርጋለሁ ይላል ብዬ ለማሰብ ይቸገራለሁ። ያው ፖለቲካ ፖለቲካ ነውና የጥሎ ማለፍ ስራ ስለሆነ ድል አድርጋለሁ የሚያሰኝ ነገር ካለ በማንኛውም መንገዱ ተሳታፊ መሆን ግድ ይላቸዋል። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደ አማኝነት ግን ወንጀልን እንጸየፈዋለን፣ ወንጀልን እንጠለዋለን፣ ወንጀለኞችንም እናስተምራለን። ስለዚህ ሙስሊም ወገኖቻችን በዚያው አጋጣሚ ለእናንተም መልእክቴ ይድረሳችሁ። ትናንትና ነቢያችሁ ያሉትን ቃል እኔ ላስታውሳችሁ። ስለ ኢትዮጵያ የእናንተ ነቢይ የተናገሩት አለ። ሰሞኑን አንዳንዶቻችሁ የምትራጩት መርዝ እጅግ ከባድ ነው። አይምሮም ይፈትናል። ኢትዮጵያዊ መልክም የለውም። ኢትዮጵያዊ ጠባይም የለውም። የኢትዮጵያዊ ሙስሊም ይህንን ብሎም አያውቅም አይልም። የአባቶችን ታሪክ ያውቃል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ጠንቅቆ ያውቃል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሙስሊምን ገፍታ አታውቅም። ሀሁ ብላ ፊደል አስቆጥራ ለክብር ስታበቃ ካልሆነ በስተቀር በመስፍንነት ስታሸጋግር ካልሆነ በስተቀር ፊደል በማስቆጠሩም አድሎ አድርጋ አታውቅም። እውነተኛውን ታሪክ የት አላችሁትና ነው? የሌሎችን የባይዳንን ታሪክ ትናንትና የእናንተ ነቢይ ሲያሳድዱ የነበሩትን ታሪክ ለኢትዮጵያ መቀጸል ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ መጠልሰም አለበለዚያም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ አድርጎ መናገር ግፍም በደልም ነውና ከእንዲህ አይነቱ ተቆጥባችሁ እንደ አባቶቻችሁ እንደ አባቶቻችን ሙስሊም ክርስቲያኑ በአንድ ኢትዮጵያዊነት በአንድ ዜግነት ሳንነካካ ሳንገፋፋ በማህበራዊ ኑሮ ተደራርተን የምንኖርበትን መንገድ እንድትከተሉ አደራ በራሳችሁ ቃል። ምክንያቱም ይኸው ስለሆነ እውነታው ብዙዎች እውነተኛ ሙስሊሞች ደግሞ ታሪኩን የምታውቁ ሀገራዊ ፍቅር ያላችሁ ወገናዊ ፍቅር ያላችሁ አይጠቅመንም፣ እኛም ኢትዮጵያውያን ነን፣ ስለ ኢትዮጵያ እንቁም፣ በህግ እንጂ በሌላ በእጅ ስራ አስፈላጊ አይደለም፣ ጦርን በጦር በሚል አስተሳሰብ በብዙ በመልካም ጎኑ እየተናገራችሁ ያላችሁትንም በዚሁ አጋጣሚም አመሰግናለሁ። በዚያው ግፉበትና ለእኛም ለእናንተም ለኦርቶዶክሳውያኑም ለሙስሊሙም ክርስቲያን ለተባለውም ሁሉ ያለችን አንዲት አገር ኢትዮጵያ ከሆነች ሌላ አገር ሌላ ጀርባ የታዘለ ነገር ከሌለ እንደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያን ከፍ የምናደርግበትን ስራ ለመስራት ዛሬም ተቀራርበን ተነጋግረን እውነታውን እውነት ብለን ሐሰቱን ሐሰት ብለን አትራፊዎችን ተሳስታችኋል፣ እኛ መጋጨትም መጣላትም አንችልም፣ ኢትዮጵያዊው ፍቅራችን አይፈቅድም። የዓለም ጩኸት እንደሆነ እየሰማነው ነው። የሚያጋጨን እንጂ የሚያስታርቀን የለም። ያዘው ልቀቀው በለው እንጂ ለምን እንዴት ሆነ ማንፈጸመው ማነካ ማንጀመረ የሚል ነገር የለም። ስለዚህ የማይጠቅምን ነገር ትተን በጉስቁልና ያለችውን አገራችን በመከራ ያለችውን አገራችን ዛሬ ከቤት ከንብረቱ ወጥቶ በየመጠለያው ወድቆ የሰው ያለች ደረሹልኝ በሚልበት ሰዓት በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ በእርዛት እየተሰቃየ የወገን ያለሽ በሚባልበት ሰዓት እንደገና ሃይማኖታዊ ግጭት፣ ሃይማኖታዊ ጦርነት፣ ሃይማኖታዊ ጩኸት፣ ሃይማኖታዊ ድንፋታ ፈጥሮ ሀገርን ለማፍረስ መሯሯጥ ይህ የማንም ኢትዮጵያዊ ዓላማና ድርሻ ሊሆን ስለማይገባው ወደ ነፍሳችሁ ወደ ነፍሳችን ተመልሰን ለአንዲት ሀገር ልንቆም ይገባናል ነው መልእክቴ። ከዚህ በተረፈ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ እንደ አጋጣሚውም ደግሞ በዚህ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስር ያላችሁ ቤተ ክርስቲያን አንዲት ብትሆንም በእያንዳንዱ መሪ መሪ ያለው ለእያንዳንዱ ሀገረ ስብከት ከዚያም መንበረ ፓትርያርክ አለው። ሁላችን የምንሳተፍበት ቅዱስ ሲኖዶስ አለ። ለምንሰራው ስራ ሁሉ ስሜታውያን አንሆን፣ በስሜት አንነሳ። በትዕግስት፣ በፍቅር፣ በጸሎት እያንዳንዱን ነገር ለክተን መጥነን አመዛዝነን የእያንዳንዳችንን ድርሻ አውቀን የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ብለን ተመካክረን በጎ ስራ ለመስራት ራሳችንን እናዘጋጅ። ከዚህ ውጭ ግን እያንዳንዱ ዛሬ መጠልሰሚያው ብዙ ነው፣ የጸሐፍቱ ብዛት። ሰላም አይሰብኩም እንጂ ፍቅርን የሚሰብክ የለም እንጂ ጥላቻን የሚሰብከው ብዛት፣ ያላየውን አየው ብሎ የሚሰብከው ብዛት የሚታየው ነገር በጣም ብዙ ነው። ያንን ሁሉ እንከተል ካል እንደ ሃይማኖት የሃይማኖት ድርሻ አይደለም፣ እንደ ሀገር ሀገርን አይጠቅምም። ስለዚህ የምንሰራውን ሁሉ ተናበን ተስማምተን እንኖር። ጥንቃቄ ግን እናድርግ። ተመሳሳዩ ብዙ ስለሆነ ወደ ነገሮች የሚገፋፉ ወደ ጩኸት የሚገፋፉ ወደ ጥላቻ የሚገፋፉ ወደ መደባደቡ ወደ ደም ማፋሰሱ የሚገፋፉ ብዙዎች ስላሉ እንደዚህ አይነቱን ጆሮ ዳባ ልበስ በሉት። ፍቅርን የሚሰብከውን እንስማ፣ ግን ቤተ ክርስቲያናችንን ደግሞ እንጠብቅ። የሁሉም የደካማ ሁሉ ምንድን ነው መሞከሪያ አለ። የወደቀ ግንድ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ግንድ አንድ ቦታ ላይ ከወደቀ ጫካ አካባቢ፣ መንደርማ አካባቢ ከሆነ የድሮ መጥረቢያ ይዞ ነው የሚሄደው እያንዳንዱ ባላገር ስለዚህ ባለፈ ባገደመ ቁጥር ያንን ግንድ ሳይመታው ያልፍ ክንዱን ይሞክርበታል። አሁን እያየ ነው ያለ ነው። ያም ተነስቶ ቤተ ክርስቲያኗን፣ ያም ተነስቶ ቤተ ክርስቲያኗን፣ ያም ተነስቶ ካህናቷን፣ ያም ተነስቶ ልጆቿን። ኢትዮጵያዊ ሰው ያን ያህል ይደባደባል። ሙቶስ ያን ያህል ይወቀራል። እንደው አንጀቱስ ይፈቅዳል? ህሊናውስ ይፈቅዳል? ሰው ሁኖ በመፈጠሩ ብቻ ክቡር ሰው ከሞተ በኋላ አስከሬን የሚደረደርበት ሀገር ህግ ባለበት፣ ከሞተ በኋላ እሳት የሚቃጠልበት ሀገር ህግ ባለበት፣ ከሞተ በኋላ ብዙ ፈተና የሚደርስበት ሀገር እምን ዘመን ላይ እንደደረስ ነው ወቁት። ለዚህ አስተዋጽኦ የምናደርገው ተመሳሳይ ስራ በመስራት አይደለም። በጸሎት፣ በትዕግስት፣ በፍቅር፣ በሰላም ወደ እግዚአብሔር በመጮህ ያለምንም መሳሪያ ዓለምን ድል አድርጎ ድል እንድናደርግ ዓለምን አሸንፎ እንድናሸንፍ ያስተማረንን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስንከተለው ብቻ ነው። የትኛውንም መሳሪያ አልያዘም፣ ግን በትዕግስቱ በፍቅሩ በሰላም ሁሉንም አሸንፎ እንድናሸንፍ አስተምሮናል። ስለዚህ አዲስ ነገር አለመኖሩን አውቀን በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ነገር ግን አይዟችሁ አትፍሩ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ ነው ያለ። እኛም እናሸንፈዋለን። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ አሸንፈዋል አላሸነፉም? ስንት ነገስታት ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሸነፈ? ሰባ ነገስታት። ምንድን ነበር በእጁ ያለ? ጦር፣ ሰይፍ። ምንድን ነበር በጊዮርጊስ እጅ አለ? ነፍጥ። ምንድን ነበር በጊዮርጊስ እጅ አለ? ወንጭፍ፣ ድንጋይ፣ ጎራዴ ምንም ነገር አልነበረ። መስቀሉ ብቻ ነው በእጁ ያለ። እምነት ነው ያለው፣ ትዕግስት ነው ያለው፣ ፍቅር ነው ያለው። በጸሎቱ እሳት አውርዶ በእሳት አጣጥሏቸዋል። በጸሎቱ እሳት ጭሮ አይደለም፣ እሳት አንድዶ አይደለም፣ በታምራት ነው ከእግዚአብሔር በሆናል በጸሎቱ ልዩ ልዩ ታምራትን አድርጓል። በፍቅሩ፣ በትዕግስቱ፣ በጽናቱ የትኛውን ሰማዕት እንጥቀሰው? ሰማዕታት በጦር ውሏቸው በዚህ በዓለሙ ሀገር በመጠበቁ ድንበር በመጠበቁ የታወቁ ጀግኖች ሲሆኑ በመንፈሳዊው ዓለም ሲሰማሩ በመንፈሳዊ ዓለም ወደ መንፈሳዊ ዓለም ሲገቡ ግን ጨርቄን፣ ማቄን፣ ሰይፌን፣ ጦሬን፣ መሳሪያዬን አይደለም ያሉት፣ ጋሻ መከታዬ አይደለም ያሉት። ጋሻቸውም፣ መከታቸውም፣ ጦራቸውም፣ ጎራዴያቸውም፣ ሁለመናቸው መስቀሉ ነው፣ እምነታቸው ነው። ጽናታቸው ነው። ታዲያ እምነት የሌለው ሰው ደካማነቱን ለመግለጽ የሚፈልገው ሌላ ሰው የያዘው ያምረዋል። ሰው የያዘው አይመረን። እምነት ካለን ሁሉ የኛ ነው። ፍቅር ካለን ሁሉ የኛ ነው። ሰላም ካለን ሁሉ የኛ ነው። ስለዚህ እኛ ልናስተምር የሚገባን ከመስመር የወጣ ነገር ሲኖር ከመስመሩ የወጣው እንዲመለስ ሁላችንም በቅጽራችን በሜዳችን በፍቅር የምንኖርበትን ብቻ እንዲያሰሩን እንዲመሩን መሪዎቻችን እንጮዋለን የምንጋጭበትን መንገድ ደግሞ እንዳንጋጭ እንደ አባቶቻችን ባህል፣ ስርዓት፣ አኗኗር ሽምግልናውን በሽምግልና ጎረቤት በጎረቤቱ ተያይዞ የማይጠቅምን ነገር አስወግዶ የሚጠቅመውን ነገር ይዞ ለመኖር መወሰን ነው የእኛ ኢትዮጵያውያን እድላችንም ድርሻችንም ከእግዚአብሔርም የተሰጠን ጸጋ ይህ ስለሆነ በዚሁ ተጽናንተን ተሰባስበን ተነጋግረን እንዳይን ብሌን የስጋት ቀጠና ያደረጓቸውን ልዩ ልዩ መረጃዎችንም በመስማት በመጠበቅ እዚህ ሲያቃጥሉ እዚያ ማቃጠል አይደለም፣ እንዳያቃጥሉ በመከላከል ጉዳት እንዳያደርሱ አለን ይቅርባችሁ፣ አይጠቅማችሁም በማለት ባዶ ቤት ካልሆነ አይደፈርም። አጥር የለሽ ከሆነ ብቻ ነው ማንኛውም የሚደፈር። ራሳችን አጥር ከሆን፣ ራሳችን ከለላ ከሆን፣ ራሳችን በራሳችን መሳሪያዎች ከሆን ማንም አይደፍርም፣ ማንም አይገባም። ከዚህ ውጭ ግን እዚያም እዚህም የማን አባት ገደል ገባ አይነት ሁሉንም እንዳልነበረ እናድርገው የሚል እንደ ኢትዮጵያዊነት በሀገር ደረጃ እንደ እምነት በእምነታችን ስርዓታችንም ስላልሆነ ከዚህ እንድንወጣ አደራ እያልኩኝ የዕለቱ ሙሽሮች በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ።